बहुत सवाल करने लगते हैं लोग बहुत सवाल करने लगते हैं लोग इसीलिए हर बात स्टेटस पे नहीं लगाते हम उसी मोड़ पे खड़े मिलते हम उसी मोड़ पे खड़े मिलते बस तुम लौट कर आने का वादा तो करके जाते और मेरा प्यार ऐसा ही है पगली इस पगले का प्यार ऐसा ही है पगली अगर दिल में ब्लॉक का बटन भी होता ना तो भी हम तुम्हें ब्लॉक नहीं कर पाते